今日講嘅動作就係律谷入面第一招嘅動作啦。咁嗰個動作其實就係話用個拳頭嚟度位嘅。咁點樣度咧？其實佢同平時出拳有少少唔同。我係平時出拳拉後轉腰出個直拳。咁嗰個動作唔係啦，擺手擺手就咁樣度位嘅。實際用嘅時候點樣用咧？好啦，而家打火擊，一擺手度打，咦？呢位唔會中噶喎，係咪？度啱啱隻手就係點到人隻手啫嘛。就算轉勢都係打唔人隻手啫。好啦。 更差嘅就係，好啦，我唔度位就出拳，啊一打個空嘅，人哋還擊我唔，就要俾人有個空位反擊啦。咁所以我哋要用個前手度好位先，度度擺隻手出嚟啫，唔得等打。你度啱位啦，咁就可以一拳打落去做一個反擊。第二個用途，前手嚟做度位嘅時候，就係人哋進攻嘅時候，好，人哋埋嚟埋嚟埋嚟埋嚟，喂喂喂啱位啦，要做一個反擊。如果唔係，我哋好似普通咁樣亂咁打反擊，你話，誒誒亂咁打，亂咁打，亂咁打，咁啊唔會打中人嘅。前手。 攞嚟做界備，我入到嚟，度，哎，呢位唔啱嘅，唔打住，再埋嚟。度啱啦，我唔走一拳打埋去，咁就用個前手做度位嘅。咁我哋平時打個 s t t i n g s e d e punch 拉開一出個直拳，咁但係喺律高呢套套路入邊，我一開始係一拉開向橫去嘅，再做一次一般嘅 s t t i n g s e d e punch 拉橫出拳，OK。但係今次呢個動作拉橫打開，就我哋講度位嘅問題啦。 平時出拳，sit e n c e single punch，拉橫拉後出拳，OK，再做一次拉橫拉後出拳。但係今次 sit e n c e single punch 用嚟度位嘅時候，拉橫打開，幾隻手喺前面去嘅，一、二、三、二。